электр кыймылдаткычтары күйүүчү отундун энергиясынын пайдаланган жылуулук кыймылдаткычтарына караганда бир катар артыкчылыктарга ээ биринчиден электр кыймылдаткычтары экологиялык жактан таза алар атмосфераны булгабайт аларга отундун запасы керек эмес жана башкалар акыркы жылдары автоунаалардын ичинен күйүүчү кыймылдаткычтарды электр кыймылдаткычтарга алмаштыруу иштери жүрүп жатат кубаттуу электр кыймылдаткычтарынын эффективдүүлүгү токсон сегиз процентке жетет бул башка мотордо мүмкүн эмес бүгүнкү күндө өнөр жайда колдонулган электр кыймылдаткычтары негизинен өзгөрмө ток менен иштешет бирок турактуу ток менен кыймылдаткычтары да кеңири колдонулат айрыкча транспортта электр поездери трамвайлар троллейбустар туруктуу ток менен иштейт туруктуу токтун микроэлектр кыймылдаткычтары автоматтык башкаруу системаларында тиричилик приборлорунда электр усталарда кофе майдалаткычтарда жана башкаларда кеңири колдонулат кубаттуу электр кыймылдаткычтары негизинен прокат стандарын крандарды жана башкаларды айдоо үчүн колдонулат